Всем привет и добро пожаловать э, на мой канал. Меня зовут Лера, и сегодня я делаю челлендж. Я буду разговаривать только на русском языке весь день. Э, это будет чуть-чуть тяжело, я уверена, потому что у меня запас слов не такой большой, я всегда застреваю, когда разговариваю на русском языке. Э, ну, я постараюсь и надеюсь, что все пройдет нормально. Э, тот, кто не знает, э, я живу в Израиле, я приехала сюда, когда мне было почти два года, и так меня родители заставляли <laughs> разговаривать на русском, чтобы я не забывала свой язык, и я очень рада этому, что я в целом знаю русский, я могу как бы разговаривать, э, общаться, и как бы это еще один язык, это всегда хорошо. Короче, я давно хотела сделать какой-то челлендж, но я не очень люблю вот все эти видео, которые там кушают всякие гадости 24 часа. И это единственный челлендж, который мне понравился. Я видела и на русском языке, который делают, и там и э, американцы, израильтянцы, которые делают э, целый день на иврите. И я решила, что я тоже попробую сделать э, целый день на русском языке. Ну, конечно, что э, легче мне разговаривать на иврите, как бы у меня вся жизнь на иврите, мой парень э, разговаривает <laughs> только на иврите, и как бы на русском я разговариваю только с родителями, с моей бабушкой. Э, так что я надеюсь, что я найду слова, э, достаточно слов разговаривать с вами. Э, я думаю на иврите, как бы мне тяжело, тяжело все переводить на русский. Э, но ну, я постараюсь, и мы начнем с э, моих покупочек, которые, неважно, если это на иврите или на русском, всегда у меня есть всякие обновочки, я вам покажу Э что я нашла? Сейчас, секундочку. Ну и если я уже встала, я вам покажу, что я сегодня э, одела. Я одела такую кофточку, я очень люблю вот эти маечки это лето и цепочку новую, которую я получила с Алиэкспресс. Я оставлю вам э, внизу ссылочку, если вы, вы хотите заказать тоже. Я одела вот эти шортики белые с Pull&Bear. И адидасовские шлепки белые. Вот ну, такой домашний лук. И перейдем к посылочкам и к покупочкам. <laughs> Так, покупок нету много. но тут пакет большой. Сейчас я вам покажу, что тут есть. Сейчас я поставлю камеру, чтобы мне было легче. Так, вот, я села. Э, я хочу вам показать что я купила из Зары. Тут пакет большой, но тут только одна вещь. И я вам сейчас покажу. Я купила пальто. Э, да, мы в августе, но я зашла в Зару, и там, э, правда, коллекция, летняя коллекция ужасная, я вообще почти ничего не нашла в этом году, но э, они вынесли сейчас э, много э, джакетов, и много курток, я правильно <laughs> говорю? Э, куртки, джакеты, короче, э, и я там увидела, правда, очень много чего можно купить. И цены как бы... Вот сейчас я вам покажу, что я купила. Блин, так тяжело на русском разговаривать. И... А, -а э, э, э, э, э, э, я не нахожу слова, я не нахожу слова, достаточно слов, чтобы э, объяснить то, что я хочу вам сказать. <laughs> Короче, я просто померяю и покажу вам, что я купила. Это такое пальто, которое я думаю, что в жизни не выходит из моды, потому что я его помню просто каждый год, ну почти одинаковый, может быть не этот, ну почти такой же, Тут есть ремень, вот такой, который можно закрыть, и он э, доходит после колена. Я очень люблю такой стиль, и цена его, вы сейчас упадете, его цена э, была 119 шекелей вместо 479. Я посчитала, это выходит 75% скидка. Я не могла его оставить в магазине, даже, даже что сейчас август и 40 градусов на улице, я его не одену сейчас, но я думаю, что это очень умно пойти сейчас и покупать все эти вещи на зиму, э, если у вас есть опция и возможность, потому что потому что когда э, настанет коллекция вот эта зимняя, э, опять в магазинах, э, это опять будет стоить 400-500 шекелей, там был, было столько всяких красивых вещей, <laughs> которые я хотела купить, но ну, я просто не хотела тратить сейчас много денег. И я выбрала в конце вот это пальто. И правда, оно не, оно не выходит из моды. У меня есть такой джакет этого стиля, э, короткий, не длинный, э, два или три года назад. Я до сих пор его ношу, и до сих пор вот э, есть такой стиль в магазинах. Короче, э, идите и покупайте. Это супер-супер-супер дешево. Я вам обещаю, что это опять будет стоить зимой 400-500 э, шекелей, и я вам это напомню. Вторая вещь, которую я купила, тоже на зиму. Слушайте, нету на лето ничего в магазинах, я ничего не нахожу, все очень страшно. <laughs> Так я зашла э, в Пунетбер со своим другом, я вообще не собиралась ничего покупать. И потом я увидела Э, вот этот шарфик красивый, э, серого цвета, очень большой, я обожаю большие шарфы э, зимой, так я его примерила, и он мне понравился, и он очень приятный, и он стоил 30 шекелей, место, место, место, я даже не помню место сколько сейчас, давайте проверим. М-м-м. А, тут даже не написано, я думаю, там не написано место сколько, я не помню место сколько. А, вот. Место 90 шекелей, 30 шекелей, тоже классная скидка. И смотрите, он очень красивый. Я обожаю большие шарфы э, зимой, тоже потому что это очень красиво и потому что он, оно очень греет. Так, э, я купила себе вот этот шарф э, за 30 шекелей, и я думаю, что после зарплаты я пойду опять в Зару, и если до сих пор э, будут вот все вот эти джакеты, я обязана купить себе хотя бы еще один. Я в Инстаграме э, показывала вам э, на себе, я примеряла э, то, что мне понравилось, и да, и там был еще один такой э, бело-серый джакет, но он как бы в стиле похожий на этот и он тоже стоил 119 шекелей вместо 400. Идите и покупайте, и мне так странно разговаривать на русском, господи. А, я, по... я надеюсь, что я нормально разговариваю. И сейчас я хочу вам показать еще две посылочки, которые э, я получила. Э, Первая посылочка это от Floromar, это израильский сайт, я думаю, израильский, да? Израильский сайт э, с всяким макияжем, и я получила тут, ой, всякое <laughs> хорошее добро. Э, в целом, то, что они хотели мне прислать, это вот этот тушь, тушь, карандаш, это не карандаш, это фломастер, но не знаю, что на русском говорят фломастер, <laughs> да для брови. Э, это вот так выглядит. Вот так вот. И можно рисовать с ним очень легко, но они это э, хотели прислать мне, э, чтобы рисовать тут вот эти точечки, как это называется на русском? точечки от солнца. Three hours later. Веснушки? Вес, веснушки? Я про... Я думаю, это веснушки. Э, короче, вот так рисовать точечками, как в инстаграме, в фильтрах, <laughs> которые вы видите и пользуетесь. Эм, так, для этого как бы они мне прислали. И тут они мне добавили эм, контур стик, э, чтобы рисовать контур э, цвет medium 02 Э, вот так вот он выглядит. Я уже хочу попробовать пользоваться с ним. Э, два карандаша для губ. Тут есть э, помада. Цвет Morello. Давайте посмотрим. Сделаем swatch. Я не знаю, как swatch говорят на, на русском. Вот так сделаем. М -м, он красивый. Красивый цвет. Креми Matte Lip Tube Liquid Rose Boom. Я люблю липстики, помады, которые засыхают, и они матовые. Они, как говорят, как говорят, маврик. Э, а, не блестящие, они не блестящие, а матовые. Э, так это тоже матовая помада. Давайте посмотрим цвет. Этот цвет чуть-чуть розовей, тоже очень красиво сейчас на лето. Еще одна помада. Charming Nude 01. Давайте посмотрим. Смотрите, какая красивая упаковочка. Да. Ой, и цвет очень красивый. Сейчас я вам покажу. У него запах приятный. Вот этот третий. Красивый. Э, и тут еще одна помада вот такого цвета. Но я еще не хочу сейчас пробовать ее. Может быть, я сделаю розыгрыш, и я хочу ее э, оставить э, на розыгрыш. Это то, что я получила из Floromar. И я уверена, что я буду пробовать тоже в сторис, в инстаграм. Так э, заходите туда и подписывайтесь на мой э, канал там, и тут, и там. Э, да. И вторая упаковочка, посылочка, <laughs> которую я получила, это с SR Cosmetics. Э, это фирма косметики. <laughs> И давайте посмотрим, что у меня тут. Окей, тут запах кофе. Давайте сейчас посмотрим. А, они добавили тут стаканчик для кофе, и тут э, я точно не знаю, как это на русском называется, пулей кафе, потому что я вообще не пью кофе, так как бы это, я не знаю, как это называется, зернышки, не знаю, кофейные зернышки, может быть, я, я не знаю. Э, тут стаканчик такой, ну, то, что интересно, это вот это. Давайте посмотрим. Вот даже написано на русском, они мне делают э, легкую жизнь. Э, маска пилинг с кофейным, кофе, кофеином <laughs> для обновления клеток. Вы поняли? Это кофейная маска. Э, э, э, э, подходит для всех типов кожи, кроме акне. Да, так это маска, и мы ее попробуем, конечно, не сейчас, но мы попробуем. Э, давайте посмотрим, как она выглядит. так, давайте откроем. запах кофе, это пилинг, тут можно даже видеть. Э, да. Чтобы этот челлендж продолжил был быть, продолжил быть интересным, и не только я буду с вами тут разговаривать и застревать. Э, я скоро еду встретиться с моей сестрой Женя. Э, и я продолжу мой челлендж с ней. Посмотрим, как она, э, если она <laughs> захочет тоже участвовать в этом челлендже. И потом мы поедем с Женей встретиться, и я должна еще переодеться, я думаю, я еще не знаю, что я одену, но я скоро к вам вернусь. Ладно, я приехала, я жду свою сестру. Свою или мою? Мою сестру. Неважно, я жду Женю. Эм, м-м-м. я добавила сюда еще цепочки. И я переоделась. Очень простенько и красиво, я так думаю. Э, и я жду сейчас Женю. Э, и все, скоро мы пойдем делать покупочки. И она еще не знает, что мы делаем челлендж. <laughs> И что должны разговаривать на русском языке. Посмотрим, как она среагирует. Среагирует. Женя. Мы сегодня делаем челлендж, <laughs> мы разговариваем на русском. Доброе утро! Ребята! Как дела? Нормально. Я, это... Как классно, что ты, как говорят, зоэмец. Течешь. Течешь. Как классно, что ты течешь со мной. Женя, я тебе тут принесла. Нет, масыха, не, э, масыха, э, маска не для тебя. Это тебе. Ой, Хаим Шели, моя жизнь. Моя жизненька. Спасибо. Шампунчик. Я, это то, что мне понравилось. Я Хаим Шели. Что ты не говорила, что я только маме даю? בעל אפקט מתקן, מה אתה מה אתה אומר? Что, Ты что что? намекаешь? А, ну, Починить. Вони <gasps> на все. Ой. Щоб, чтобы на тебя не... Не, пакетик красивый. Все, мы скоро Ой. пойдем. Да мамаш красивая, смотри. Мамаш. Ты пробовала? Мама, очень. Да, я пробовала. Не видно тут. Покажи часы, которые ты мне купила. А, это я купила Жене на день рождения. Часы винтаж. <laughs> винтаж. <laughs> Винтаж. Красивые, мама. Ой, они красивые, Женя. Мама шофер. А я их так чистила содой. Что ты, как я их чистила? Чтобы вы знали, если у вас часы не, э, не блестят, Угу. Не сверкают. Не сверкают. Сода и горячая вода. Сода и горячая вода. Или вот. зубная паста с водой. Красиво. Гам сабон келим Вот это с Россией, да? да. Вот это на наш челлендж <laughs> подходит. Видео. я пришла Мухана на челлендж. Готова на челлендж. на челлендж. На челлендж. Ладно, а. мы скоро пойдем. Я еще с, э, с, Я еще с э, маской. С маской. Э, ну все, ты, ты не обязана делать челлендж мой. Короче, обязан, обязан. мы сейчас пойдем гулять. Я не знаю, как я буду показывать на русском всю одежду, которую я тут найду, если я найду. Мы хотим рыбок, мы хотим что еще? Мадышпа. А, минене. Неймот. Голодин, ну, паш покушаем э, тортик какой-то вкусный. Давай, давай. Я еще не кушала. Я ничего. тоже. Я тоже, Валя хотели. Я тоже. То, ладно. То. Хорошо, Хорошо. ладно. Мы скоро вернемся. <laughs> сандали, которые я купила в Италии. И они почти одинаковые. Они стоят... 150? Они стоят 150 вместо 300. И при покупке на 300? Э, если покупаешь за 300, еще 100 шекелей спускаются, как бы 20-200. Если я возьму еще что-то, это выйдет 100 э, шекелей. И они из кожи. Это следующий магазин. Ice Cube. А, я купила... Кусочек а... льда. Я купила кроссовки Шня. Стрибок, я вам Свет потом... плохой, подожди. Я купила стрибок кроссовки, но я вам покажу попозже. Или в следующем влоге я вам покажу все, что я купила. Значит, мы уже закончили. Женя, М? привет. Привет. Интересно ну, не Махвостик. Женя, мы на русском разговариваем. Ты забыла? Да. Короче, мы приехали к Короче. Жене. <laughs> Короче. Мы приехали к Жене. Эм, она хотела вернуться на поезде, но мы посмотрели, это было 28 минут э, из Хулона. Хулона! Хулон! <laughs> Из Хулона в Аждод. Так я и сказала, что я ее возьму. Сейчас уже где-то 6. И э, я хотела увидеть Химусика моего. Значит, она меня сразу уговорила остаться. Да, мой сладкий? Я по тебе соскучилась. Я по тебе соскучилась, моя любовь. Ты мой сладкий? Ты мой хороший? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты мой сладкий. Ой, ты мой сладкий. Да. Кто мой красивый? Кто мой красивый мальчик? Кто? У кого ножки сладкие? Кто моя любовь? Кимусики. Я соскучилась, я тебя так люблю. Ой. Кимусь. А гагу. Я так люблю. Кимуль. Белым. Ой, когда он так голову э, кладет, это самое хорошее чувство в мире. Тетя. Да? Ляля, радость. Где Ляля? Смотри. Ляля. А, кто там? Это Ляля? Там Ким Ляля? Да. Ким Ляля. Я Киму сейчас хочу заказать такой мишку такую. Такое. Зайчика. Такого, зайчика. Эм, который, когда он его будет обнимать, его сердце будет вот так стучать, и он будет чувствовать. И когда он нажмет на его ручку, там будет э, на иврите. Я буду там, мой голос, который я буду говорить, что я его люблю. И так он будет помнить меня всегда. И не будет забывать мой голос, да, мой сладкий? Да, ты моя лапочка. Ой, я тебя так люблю, люблю, люблю, люблю. Женя, давай закажем пиццу. Давай, с чем ты хочешь? Брынза. <laughs> С брынзой. Брынза, брынза. С брынзой. Ким, это пицца Таруце. Какую тебе пиццу заказать? Какую тебе пиццу? С молочком? Тебе пицца матерна? Эм, с брынзой, кукурузой половина и половина маслины черной. Сейчас Гади э, вернется. Я ему сказала, что принес мои кроссовки, которые я купила. И я вам покажу. Какие кроссовки я выбрала? <laughs> Да, моя радость. Я вам покажу, и мы там закончим влог. Влог. Челлендж. Челлендж. Наш челлендж, потому что скоро я уже еду домой, и все, день закончился. Гади вернулся, Гади. Скажи всем привет. Здрасте. Здрасте. Скажи всем, привет всем фолловерам. Фолловеры. Да, да, Фолловеры. Я это знаю от Айзы. Значит, я хочу вам показать, какие кроссовки я купила сегодня. Вот такие вот. Рибок. Я давно хотела такие большие кроссовки. Я не нашла ничего, что мне нравится. И эти мне понравились, и цвет, и форма их. И они стоили, сейчас я вам скажу, 227 вместо 380. Угу. Так, они вот так выглядят. Очень красивые. Гади, мы хотим пиццу заказать. Гади. Давай. С колбаской? Нет, я не люблю доминос. Доминос с колбаской. Я не люблю доминос. Ким любит доминос? Кимуш! Колбаска. Ты мой сладкий, ты моя колбаска. Я? Нет. Значит, скажите, что вы думаете про мои новые кроссовки. Мне они очень понравились. Значит, я закончу тут этот влог. Мы сейчас закажем пиццу. Э, и все, я надеюсь, что вам э, было интересно смотреть этот челлендж. Э, Кимуш, что такое? Э, не забудьте записаться на мой канал, если вы еще не записаны. Оставить лайк, оставить э, комментарий внизу. Э, и все, я вас люблю, и мы встретимся в следующем видео. Bye.